Astăzi vreau să îți improvizez despre a sărbători. Întotdeauna mi-am dorit să spun omenirii ce simt eu de Crăciun și de Paște. Și acum a venit ocazia, nu fac reclamă. salut, ce faci? Nu mă bag în seamă. A sărbători. Oare ce fi zicând Dumnezeu când vede că noi sărbătorim toate aceste uh, șampanii cu Uh, fundiță pentru Crăciun sau pentru Paște, depinde de sezon. mi se pare foarte ciudat că la România sărbătorie foarte, foarte mult a cumpăra cadouri. Eu cred că înseamnă mult mai mult. Tu ce zici? Ceau!